yo hice este canal para hablar de mi historia y contárselas y que encontrara una red de apoyo o crear una red de apoyo con ustedes y con cualquiera que haya pasado por algo similar, ya sea que se haya pasado a ustedes, que su pareja les haya pasado algo así, que conozcan a un amigo, que tengan a un familiar o que simplemente quieran conocer más sobre el tema, este, pues con el fin de ayudar a concientizar a las personas sobre esto y también para que cualquier persona que se sienta sola o que no tenga ni idea de qué hacer con lo que le pasó o no sepa cómo pedir ayuda o simplemente que quiera conocer pues la historia de o sea, de alguien más que pasó por algo similar, pues que encuentre todo eso en este canal. La intención es ir creando videos de este estilo y, con, de este tipo, este, este tema a la par de videos de nuestra vida en pareja, nuestra vida con Garpita como es vivir solos, como con tu novio o con tu novia, este, y que nos acompañen, mientras estamos creciendo como familia, que nos acompañen en este viaje sin final. Ya dimos el primer paso que fue la mudanza, ahora estamos pues creciendo cada uno personalmente, laboralmente y como pareja. Así que pues espero que este video les guste, si les gusta pues, me dejan sus comentarios, eh, los comparten, si saben de alguien que pueda servirle algo de lo que vamos a platicar, pues estaría excelente porque también hay muchas veces la gente este, no sabe cómo ayudar a los demás. Y creo que este canal podría ser el medio. Así que pues vamos a comenzar con el story time. Como ya saben, yo me llamo Kim, tengo 25 años, vivo en México, con mi pareja que se llama José y con mi prieta que se llama Crepita. Pero yo vivía sola desde antes. Yo estuve viviendo sola un año, cuatro meses antes de mudarme con José. Yo, mi, experiencia viviendo sola fue tal vez no la adecuada porque yo salí de mi casa corriendo. O sea, yo salí de un día para otro fue, ya no puedo más, tengo que salirme, pero por mí tengo que estar bien. Lo bueno es que yo tenía un trabajo, bueno, todavía tengo un trabajo estable, no tenía ni, o sea, un peso encima, no les voy a mentir, no tenía ahorros porque pues no, se me permitió poder conseguir un ahorro, o sea, lo ideal, lo que yo les recomiendo es que si se van a ir de su casa, tengan un trabajo estable, que sepan que van a ahorrar ahí por lo menos los próximos 10 meses y que tengan un guardadito de dinero, un ahorro, que planeen bien lo que son las cuentas, lo que es llegar a tu casa y que no haya nadie, que, o sea, saber que si tú no haces las cosas por ti, nadie las va a hacer y pues que te vas a dar cuenta que son muchas cosas que igual bien no percibías o no tomabas en cuenta porque al vivir con tu mamá o con tu papá, pues ellos las cubren o ellos lo hacen por ti. Entonces si es un paso que deben de tomar con cuidado, pero que yo, pues la verdad los aliento que lo hagan porque, y más tienen un lugar a donde regresar, porque es una experiencia que, o sea, que los cambia por completo, pero que también los hace crecer, los hace crecer muchísimo. Entonces, yo sí los recomiendo, pero bueno, ya no hay que alejarnos a la historia. La cosa es que yo salí corriendo, porque Todo empezó cuando yo tenía, bueno, probablemente empezó antes, yo no lo recuerdo, no lo quiero recordar. Tengo 25 años y mis recuerdos de la infancia, los que tengo en general son buenos. Tengo una hermana, un hermano, ambos mayores, y mi mamá y papá ambos están vivos, ¿no? También viven juntos, no están separados ni nada. Bueno, yo me acuerdo que de muy pequeña mi relación en mi familia pues era buena, o sea, peleábamos con mis hermanos lo normal, pero yo con mi hermana compartía cuarta, entonces nos unimos mucho, o sea, sí, crecimos, o crecimos en la mismo, cuarta, entonces, aparte pues, o sea, me lleva cuatro años, entonces no, no es tanta la diferencia. Pero si me comento así, bien así como, ¿qué recuerdo? Pues no hay mucho. Aquí el problema empezó cuando yo tenía 13 años cuando yo tenía 13 años, mi hermana se fue a vivir a Canadá porque se graduó de preparatoria, consiguió una beca y pues claro que la, aceptó y estoy orgullosa de ella por hacer eso y se fue, ¿no? Se fue a vivir. Entonces pues nos quedamos en la casa mi hermano, mis papás y yo. Lo que pasó fue, yo en ese momento no lo entendí y y creo que eso es como que lo que una, parte de lo que quiero resaltar en esta historia es que realmente las víctimas no, no, ni lo callan porque lo quieran callar, ni lo sacan después de años porque quieran atención o están aburridas. O sea, cuando te pasa algo como lo que te voy a practicar es, es, es un, es un bloqueo emocional impresionante y, eh, casi te puede ser automático porque tu cuerpo te cuida, o sea, tu mente y tu cuerpo se conectan de una forma que, o sea, hay que seguir adelante y ya. Bueno, lo que pasó fue que abusaron de mí, mi papá abusó sexualmente de mí cuando tenía 13 años. Cuando pasó, yo sentí que algo estaba mal, obviamente, o sea, sí, que, que lo que estaba haciendo no era correcto, pero le voy a ser sincera, o sea, cuando pasó, creo que traté de quitarlo. Este, no, no fue algo que durara demasiado tiempo, pero pasó más de una vez. Y cuando dejó de pasar fue porque básicamente yo me dejé de defender. Y no sé por qué, nunca he sabido creo que nunca sabré por qué pasó ni por qué dejó de pasar. Lo agradezco, pero no sé por qué. Lo que sí pasó fue que después de que dejó de pasar, mi papá dejó de hablarme, dejó de darme dinero. O sea, hace cuenta que yo para él no existía. Y en la familia, claramente, todos se dieron cuenta de que algo, algo estaba mal. Porque pues yo pasé, o sea, yo, yo siempre he sido una persona feliz, yo me una persona feliz. Este, me gusta mucho sonreír y me gusta estar alegre y este y claro que cuando pasó eso, no dejé de ser yo, pero sí cambié mi forma de ser. Pero el problema aquí fue, yo tenía 13 años, él tenía más de 40 años, no me acuerdo, exactamente qué edad tiene, este, <laughs> pero pues tenía, o sea, es un señor, ¿no? tiene más de 40 años, entonces para mí pues algo no encajaba de, pues mi papá, o sea, no me debe cuidar, no me debe proteger, ni siquiera me habla, y aparte se encargó impresionante, o sea, de una forma impresionante de voltear todo el escenario para que yo pareciera la, mala. Yo en ese momento no dije nada, pero yo dejé de hablarle a él, o sea, dejaba de, de, buscarlo, por ejemplo, me encerraba en mi cuarto, yo me acuerdo años de mi vida encerrada en mi cuarto, así en mi mundo pequeño de aquí estoy bien no me van a hacer nada. Este, pero sí, claro que mi mamá mi hermano no, porque como les digo, no estaba en el país, pues no lo notaba tanto, sea, estaba más difícil que se diera cuenta de algo, yo no dije nada. Mi, mamá sí notó como que algo pasó, pero nunca me preguntó y mi hermano pues tampoco. Pero creo que bueno, con él realmente no sé no sé si se dio mucha cuenta, mucho cuenta o no, ¿eh? pero, pero yo pienso que sí, porque pues todos llevamos una sola casa. La cosa es que este, ya, yo le dejo de hablar y todo y él o sea él empezó a, a, quejarse de que yo no saludaba, yo, no le pedía permiso para nada, que, que yo sé lo que yo quería, no sé qué. Porque yo, para mí, <laughs> siempre, bueno, en mi familia siempre fue de, quieres algo, ocupas algo o necesitas un permiso para algo, pues pedíamos permiso. O sea, yo me considero que éramos niños muy bien educados porque si era como, puedo ir, puedo hacer esto, o sea, no, o sea, no es como cada quien se mandaba ahí. Entonces yo dejé de hacerlo con él así completamente. Fue como, necesitaba algo, mamá, por no sé qué. Y mi mamá se, encargó de ser como un puente, das cuenta que yo necesitaba algo, era mi mamá el filtro, ella no sé en qué momento ni cómo se lo pedía a él, y ya me lo daba, así, así, o sea, esa fue como que la mecánica que hubo durante 3, a ver, 13, 15, como durante 4 años, 4 o 5 años de de que yo me volví la, malagradecida, la hija mala, es que porque no valoras a tu papá, es que ya que no esté, es que es dependiente de él, dale con beso, y yo, es que no me puedo acercar a él. Y, y, y durante esos cuatro años, yo sabía lo que había pasado, pero hasta mucho tiempo después me di cuenta que todas mis reacciones y comportamientos eran por eso. Yo como que me dolía más el que no me hablara, el que dejara que me dijeran que yo no lo quería y que yo me alejaba y que, rebelde, o sea, <laughs> porque aparte, eso es lo más fácil de hacer en cualquier familia, es, que ya está mal, es que es, que es la, etapa de la rebeldía, es que las hormonas, o sea, <laughs> puras cosas que dices tú, espérate, es que no es por eso, y, no te tienes a preguntarle a la persona realmente qué pasó. Entonces, bueno, les digo, pasaron esos cuatro años de ese, ese este, constante ataque de que yo estaba mal y que yo no sé qué. Entonces, pues claro que yo pienso que eso afectó mucho en mi forma de que no hablé antes, que también pues sí fue error mío, pero eso ya, pues ya me lo disculpo a mí misma. La cosa es que pasando esos, esos años, pues claro que mi comportamiento y mi salud mental y todo se vio afectado y caí en la autolesión. ¿Qué es la autolesión? verdad las que no saben, cuando tú te haces daño a ti mismo, puede ser con algún este, objeto, no sé, un cuchillo, una navaja, un rastro, o sea, con lo que no se imagina la gente se puede hacer daño. Con una hoja de papel, o sea, con tantas cosas, este, yo empecé a hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba, estaba bloqueada, o sea, no, no sé, yo creo que solamente la gente que lo ha pasado, lo ha sentido, lo, lo va a entender, pero llegas a un punto en que no sientes nada. O sea, no sientes alegría, no sientes tristeza, no sientes dolor. O sea, da cuenta que tu cuerpo se apaga y estás viviendo al día. Y estás nada más caminando y respirando porque el cuerpo funciona porque es automático, porque si no yo creo que ni eso. Pero así a eso, llegué, no sentía nada. Claro que era una tristeza tan grande que yo quería sentir, sea, era poder sentir lo que fuera, aunque fuera algo negativo, y poder encontrar como el problema que yo tenía, era como, yo bloqueé todo lo que me pasó, eh, esos cuatro años, no sé en qué momento dejé de tener presente lo que había pasado con mi papá, o sea, yo, yo sabía que la responsabilidad la tenía él, o sea, que el problema era Kim y el papá, o sea, el papá, eso era clarísimo, pero yo dejé de tener presente lo que había hecho, lo que me había hecho. Y, yo hasta la fecha siempre iba a la gente, ¿me afectó mucho lo que me hizo? Sí, Esté psicológica y físicamente. Pero también me afectó mucho lo que, lo que no hizo y lo que sí hizo después de, haberme agredido. O sea, lo de que no me hablara, de lo que, que, la, gente se encargara de que las demás pensaran que yo era la que estaba mal, o la que no lo quería, o la que no lo buscaba. ¿Por qué? porque como una niña, pues tú lo que quieres, o sea, tú ocupas o necesitas un papá aparte de una mamá, pues, o sea, yo sé que mucha gente que no lo tiene y, lo, lamento mucho, pero imagínense poder tenerlo en tu casa todos los días y que por decisión de él no, no, o sea, no haga su, su rol y su papel. O sea, yo creo que eso sí me afectó a mí muchísimo. Bueno, la cosa es que empecé a lastimarme cuando yo estaba en preparatoria este, lo bueno es que yo tenía un grupo, bueno, todavía somos amigas, somos este, cinco niñas que la verdad nos sentimos muchísimo durante la preparatoria, entonces yo tenía como que de colchón. Entonces mm, empecé a practicar a ellas lo que me pasó de, una en una, así como en, la cámara tenía confianza, en la, así. Así me fui hasta que todas supieran. Pero cuando ya, cuando yo empecé a lastimarme, yo sabía que era lo que estaba muy mal, yo eso lo tenía clarísimo identificado, decía, es que no, no voy a permitirme a mí misma hacerme esto, porque no, no duré mucho tiempo, fue yo creo que un mes, o sea, que de, un día lo hacía, de repente no lo hacía, de repente lo hacía, así porque, porque una parte de mí será que está mal y otra parte de mí es que ya sé que está mal, pero es lo único que en este momento me está sacando del momento de, de que no aguanto el dolor y no aguanto la tristeza, entonces busqué a mis amigas y les, les conté, les conté lo que estaba haciendo, este, les, mostré lo que, lo que me había hecho y si fue así como de... Me dijeron, es que no puedes estar así, o sea, estás mal, tienes, que hacer algo porque, porque te estás haciendo daño y está mal. Y yo, ya sé que está mal, <laughs> pero es que no sé qué hacer. <laughs> Y fui a buscar al, psicólogo de, la escuela y fue un desastre, o sea, no me ayudó en nada. Fue así como, casi casi me dijo, es que eso este, para que lo busques con alguien más capacitado y yo así, dude. Estoy, o sea, soy un adolescente, quieres, ¿a quién quieres que busque? Si el problema está en mi casa, o sea, pero total yo no lo recibí, entonces fue así como de, vaya, o sea, ahora los psicólogos. Pero pues el problema siguió, lo seguí haciendo y, yo no quería hacerlo. Entonces hablé con mi mamá y le dije que si me puede llevar con una psicóloga. Como ella sabía que yo tenía problemas con mi papá, aunque no sabía cuál era, yo pienso que eso fue lo que hizo que ella dijera, sí, te llevo. La cosa es que me llevo con la psicóloga, la peor psicóloga del mundo, o sea, peor que la escuela, se los juro. Yo llegué así toda llorando, quebrándome, muerta de miedo con la psicóloga porque decía, es que ¿qué le voy a decir? O sea, o, qué pena decirle que me estoy lastimando, o tantos este pensamientos que, te nublan. Total, me llevó y dije, ¿saben qué? Quiero la ayuda. se lo dije rápido, le dije, no, pues me estoy lastimando. No, que donde ya le mostré y todo, y luego empezó a tocarme sus, sus cuadritos de, ¿qué hacen aquí en esta figura negra? Yo creo que nunca me hizo las preguntas que debió, pero tenía tanta desesperación que sí fui con ella como tres veces y <coughs> en la tercera vez le ya platicando con ella este, salió lo, que me había pasado cuando tenía 13 años, lo que me había dicho mi papá, lo platicamos, fue la primera persona que me dijo, y bueno, porque también fue la primera persona que se enteró, aparte de mis amigas, que me dijo, eso está mal, tú ahí fuiste la víctima, eso se llama abuso, este, y pues hay que hacer algo al respecto. Y yo, ok. O sea, bueno, claro que ahorita lo digo tranquila, pero en ese momento estaba pues muerta, o sea, llorando horrible. Y, le dije, bueno, ¿y ahora? Me dijo, no, pues tengo que decirle a tu mamá porque no puedo, no puedo tomar el riesgo de que vuelva a pasar. Y yo le dije, no, no, no va a volver a pasar, pasó, pues, eso pasó hace años, cuando, yo estaba más chiquita, no va a volver a pasar. Y me dijo, de todos modos, no tengo que decirle. Me dijo, o, bueno, tienes que decirle tú, la puedo pasar si quieres. Y digo, no, no quiero. le dije, por favor, si está bien, díselo, pero díselo tú. Le dije, yo te, te hoy la, tarea o el permiso, como lo quieran ver, de, que se lo digas tú. Y, me fui, y ese ya me fui. Ah, imagínense que fue, no me acuerdo exactamente, pero para que lo vean como un escenario, fue un jueves el domingo en la mañana yo me desperté este, y mi mamá entró a mi cuarto y me preguntó qué pasó. Y yo, ¿qué pasó? ¿De qué? Y yo, quiero que me digas qué pasó con tu papá, por qué estás así, por qué la psicóloga, por qué te lastimabas, por qué todo. Y o sea, yo me salté llorando porque aparte, <laughs> hasta la fecha ya, ha mejorado, pero para yo es contar algo así que me molesta o que me, me lastima, me tomó mucho tiempo porque como aprendí a callarme yo sola, o sea, no, no decir las cosas, pues algo que me cuesta, este, que no les recomiendo para nada. <laughs> Pero bueno, total, estuvo ahí, yo acostada mi cama de un lado, ella del otro lado, sentada viéndome, de, de que no te paras, de que hasta que digas qué pasó. Y yo así, no, pues no me paro. <laughs> ¿Por qué? Porque me daba pena decirlo, me dolía decírselo porque es su esposo, y me daba miedo que no me fuera a creer, que más... Mm, me da miedo, o sea, me da miedo recordarlo porque para mí recordar es volver a vivir 100% y todavía lo sigo pensando, para lo bueno y para lo malo. Este, así que pues estuve ahí. <coughs> estuve ahí sentada viéndola. Yo puedo durar horas así tratando de decir algo. Bueno, y ahorita ya es menos, pero antes sí, o sea, de, de quieres hablar, de quieres decir las cosas, pero tienes aquí algo que te bloquea, o sea, yo me imagino que es miedo, hasta que ya lo saqué y le dije, no papá uso de mí. Cuando tiene tantos años, en esta casa, en este cuarto, aquí, así, así, y, me dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿qué te hizo? Así. <laughs> les juro que yo creo que esa es la pregunta más frecuente que me hace la gente cuando les platico mi historia. ¿Cómo? ¿Qué te hizo? Dime qué te hizo, así, exactamente qué te hizo. ¿Qué quieres saber. Digo, no es como que voy a confundir una caricia con algo más, ¿no? Entonces, o sea, una caricia sana con una caricia que no, no es adecuada. Este, y pues lo dije, lo, escribí. Este, no considero necesario escribirlo por aquí. Si alguien necesita que lo haga, pues lo hago, pero este, yo pienso que no es tan necesario. Hay muchas formas de abuso sexual. No fue violación, no llegó violación para aclararlo, pero sí, sí fue abuso sexual. Este, bueno, se lo dije y me dijo, ¿estás segura? <laughs> no saben cómo me vayan sus preguntas porque ellas es que no puedes solo creerme ella ya soy tu hija, no tengo por qué mentir. Aparte de que no gano nada, no hubiera hecho un drama durante cuatro años, o sea, no estaría lastimándome a mí misma, no estaría con que no puedo dormir, llorando, estresada, con colitis, con tantos problemas. Este, pero bueno, se lo confirmé, estoy segura. Este, y le dije, estoy enojada porque yo quería que te lo contara la psicóloga y me dijo que, no, que era algo que yo tenía que haberle contado a una psicóloga y terminamos de platicar, yo seguí llorando, ya se fue y no se volvió a hablar del tema. Tiempo después, no sé, o sea, días después, este, yo estaba como con la duda de, bueno, y ahora que ya sabes qué pasó, qué va a pasar, ¿no? Por lo menos inmediatamente sí cambió un poquito, bueno, no inmediatamente, pero cambió o bajó el salúdalo, de hablarle, o sea que no sé si lo, o sea, no sé por qué, pero me imagino que, que fue por lo que le dije. <laughs> mi hermano lo supo, mi hermana no supo, hasta mucho después. no eh, me volvió a llevar con la psicóloga después de que le dije. Así que para mí fue como un, pues te digo, ahora sabes y ya no pasa nada. Así, no pasa nada. Este, bajé la autolesión porque yo no quería hasta este lesionarme, entonces fue, fue pura fuerza de voluntad porque no, <coughs> no continuó la terapia, pero pues eso fue, cuando se enteró, no pasó nada. Después, no sé, no sé cuánto tiempo pasó, pero un día, ah bueno, durante ese, durante el tiempo que después de que mi mamá supo y antes de que mi, hermana supiera o, alguien me supiera, fue días de, pues yo me alejé por completo, yo creo que hasta me alejé un poco de mi mamá porque dije, bueno, estoy, te acabo de decir algo importante para mí y no veo que pase nada. Después me enteré que fue a buscar a mi padrino, a mi padrino que ya falleció, y, que, al parecer <coughs> le contó, pero como es hermano de él, le contó porque ya no sabía qué hacer ella. Este, me dijo, me dijo que fue y le dijo y que le, preguntó que, cómo me veía a mí, que, que cómo estaba y ya. No sé si alguna vez le dijo algo más o porque a hablar del tema, pero yo, yo con lo que quiero llegar a esto es que yo me enteraba que más gente iba sabiendo y sin embargo no, veía ninguna acción, ningún cambio, ninguna respuesta. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Pues me bloqueé más. Me cerré todavía más. Dije yo, es que no puede ser que hablé y nadie hizo nada. O sea, dije, entonces no es tan malo o me tengo que aguantar o o qué pasa. Así que pues me alejé más de mi familia. Estábamos en una casa, en un mismo techo, pero como si yo tuviera mi propia vida, yo estuviera su propia vida. Nada más si tenía o sea, necesitaba algo como, no sé, algo muy caro, alguna cosa de la escuela o algo así, pues obviamente recurrí a mi mamá, pero nada más. Una vez recuerdo que mi mamá hizo que entrara él a mi cuarto hablar conmigo. Ya me estaba, o sea, no les, no era mi papá. Yo sé que muchas personas que lo conocen van a decirles que es una muy buena persona, lo que quieran. Yo me estaba muriendo de miedo. O sea, imagínense me mí así en la cama, sentada así, así de que casi temblando. Él entró, se sentó. ¿Qué pasó? Y yo, ¿cómo? este, entre lágrimas y entre que no puede hablar y que tiene miedo. Y yo, mamá, ven, o sea, mi mamá se fue a su cuarto, fue como que, háblenlo ustedes, mamás o amigos o gente, no hagan eso, por favor, no hagan eso. <laughs> O le están pidiendo a una persona muy afectada que confronte a su, a su atacante de la peor forma. O sea, aparte, habrá que aterrizar que eh, era la niña, era el papá, o sea, fue, me acuerdo que fue una experiencia muy fea. De hecho, antes de que entrara a mi cuarto, porque escuché que le dijo que viniera y así, yo me encerré. <laughs> Y, le hablé a una amiga y le dije, es que mi mamá quiere que mi papá entre. Yo, yo estaba llorando así, desconsoladamente, así que, que tengo miedo, no quiero. Y, y me dijo, ya no le abras, que no entre. Pero no sé, o sea, no sé. Dejé que entrara. No me hizo nada, no me hizo nada, no es, tonto, claro, no me hizo nada. Pero así fue así como de, ¿qué pasó? yo, no te hice nada. Y, el, y el, lo le dije, sí me hiciste tal, tal, tal, y eso, eso no, está bien. Este, yo ya, yo ya sé que eso estuvo muy mal y que eso es abuso. Yo veo a mi hijo, primero pues, mi hijo no te dice nada, luego cambió la oración este, yo no te hice nada que no quisieras, y luego, y luego fue así como de, pues ya hay que olvidarlo que estar bien. No, <laughs> así no funciona. Yo hubiera querido que funcionara, pero no funciona así. Así que me acuerdo que fue así como, no, no, o sea, yo, yo por lo menos creo que fui fuerte porque mantuve la postura de que sabía yo sea, que estaba mal y que no era lo que podía dejar pasar, así como así, menos por, lo que me estaba diciendo como argumento. Este, se paró, se fue. Me encerré. Ya, o sea, no se habló del tema. Claro que yo estaba destrozada, así que de repente lloraba en mi casa, o sea, de repente me veías bebían y de repente nos salía del cuarto y estaba lloré lloré lloré así, todavía no podía. Y después le conté a mi hermana, mi hermana sí me cayó, pero pues ella estaba en otro país, así que no había mucho que pude hacer. Yo sé que estaba destrozada, este, y me lo callé. En total fueron como nueve años que me lo callé pero pues vivía con un estrés que no se pueden imaginar, con, o sea, con un dolor, me generó una depresión, me generó ansiedad, me generó estrés postraumático, me generó colitis. Tengo ahorita, hoy en día, me estoy, estoy pagando muchos problemas y muchas consecuencias de todo lo que me provocó verme aguantado las cosas y verme callado durante nueve años ahora hoy en día mi familia de tíos, primos, saben lo que pasó, mis ah. amigos saben lo que pasó, mi pareja sabe lo que pasó, su familia, la familia de mi pareja saben lo que pasó, este, pero todo eso me causó una depresión. Muchas veces hubo un conflicto muy grande con mi mamá porque yo le decía, es que haz algo, es que vámonos de aquí, es que no puedo estar aquí, es que, este, quieres que yo o sea, haz de cuenta que yo tengo que quedar con la culpa de lo que él hizo y, y si yo no socializo con ustedes, la mala soy yo. Y no, o sea, la víctima no es la que tiene la culpa y no es la que tiene que resolver las cosas. Eso me tomó tiempo entenderlo, pero lo entendí. Pero para cuando yo lo entendí, yo ya tenía lo que les comento, de depresión, ansiedad, todo eso. No sabía que tenía eso. Yo me, me pero con mi mamá muchas veces porque no hacía nada, pero me llegó a sacar argumentos como, es que si nos vamos, ¿de qué vamos a vivir? Es que si nos vamos, no te va a pagar la colegiatura. Es que si nos vamos, no te va a pagar la universidad. así, es que, es que, es que, o sea, no, es que, o sea, no, no se me para culparla, pero yo sabía que lo necesitaba, o sea, no, en ese momento yo no vi cómo salirme de esa casa sin ayuda, así que no me pude salir, porque aparte empecé la universidad y yo la quería acabar. Yo sé que una carrera me va a dar las herramientas para vivir y no morirme de hambre en, en un futuro. Entonces dije, no, pues yo quiero acabar mi carrera. Y sí, la acabé viviendo en ese, en ese espacio tóxico que me hizo mucho daño, pero en cuanto la terminé, me salí de mi casa. bueno, la terminé. bueno, <coughs> la, terminé y me iba a, hacer una, iba a una maestría fuera del país, pero al final lo pude. Entonces fue lo que dije, bueno, si no me voy a poder salir de la casa por miedo de mi maestría, no voy, a salir, de la casa para vivir por mi cuenta porque no puedo seguir aquí. Esa decisión también la tomé porque yo empecé a ver a una psicóloga este, después de, de, pues como dos años que mi mamá ya sabía y que yo vi que nadie iba a hacer nada al respecto y que no puedo hablar del tema con nadie en esa casa y que no sabía cómo ayudarme y yo tampoco sabía cómo ayudarme. Busqué a la psicóloga de la escuela, tampoco supo cómo <laughs> ayudarme. o sea, de la universidad eh, me dijo, es que yo no me especializo en eso, tienes que con una persona que se especialice en eso. Este, me, dio algunos teléfonos, hasta que yo conseguí ya con quién ir. Y, y como faltaban como 12 años para que yo me graduara, y yo no podía, busqué el intercambio. Entonces lo conseguí, por eso me fui a estudiar a España. Este, y sí, mi familia lo pagó, no les voy a decir que no, si lo pagaron ellos. Y me vale, qué bueno, me a tener algo. <laughs> Porque aparte, durante todo ese tiempo, o sea, te les digo que mi papá no me daba para nada, no me hablaba, o sea, yo como podía sacar lo que necesitaba, porque sí estuvo difícil. Pero sí dije, bueno, entonces me voy a ir del país, pues que mínimo estoy, estoy acabando mi carrera, estoy en un espacio libre de todo este daño, este, y yo sé que lo, lo van a cubrir porque es como si me cubrieran la universidad de aquí, ¿no? O sea, lo padre de mi intercambio fue que como fue a través de mi universidad, era revalidación, y como la escuela que yo fui pública, lo que no pagaban de colegiatura se pagaba en gastos de vivienda. Así que sí, me fui, me ayudó muchísimo, fue como un, este, un break de, a ver, ¿qué va a pasar contigo? Este, definitivamente no puedes seguir ahí, etcétera, etcétera. Y sí, cuando regresé fue cuando busqué a mi psicóloga, actual todavía, este, hablé con ella, mi, depresión pues ya fue diagnosticada como tal, como una depresión, o ya, ya estaba mal, o sea, ya no, ya no era como una simple tristeza o un simple trauma, o sea, ya era un, problema de salud mental. Así que, este, hablando con ella, pues decidimos que salirme era una, opción, era una muy buena opción. yo no quería salirme tan, tan de golpe porque pues, lo, que les comentaba al principio, siempre es bueno tener como un colchón, tener trabajo, tener este, pues las herramientas para lo que te pueda presentar al, momento de cambiarte de, casa, ¿no? Pero yo estaba en un punto en el que no dormía bien, no comía bien, tenía pesadillas, tenía mucho dolor, o sea, dolor físico de, que las manos, las manos te arden, de la cabeza te duele, de que te estresas tanto que aprietas la mandíbula y te lastimas la, boca, de que el estómago era un desastre, o sea, una colitis impresionante, gastritis, este, problemas intestinales, o sea, no, yo estaba mal, o sea, mal para donde lo pudieran ver. Y todavía empecé a tener pensamientos suicidas, empecé a tener este más ganas de autorizarme, lo volví a hacer, no lo, había dejado de hacer desde que lo hice la primera vez, lo había hecho como de forma intermitente, de repente sí, de repente no, pero lo, estaba empezando a hacer otra vez de todos los días, de en la oficina, o sea, no importaba dónde estuviera, yo lo hacía, así que dije, no, es que no, no puede estar así, y tenía al lo de mi cama un cuchillo, una navaja. dije, es que, yo, o sea, yo me, me, me, tenía miedo, o sea, me tenía miedo de una forma real de lo que era capaz de hacer, de lo que mi mente me hacía sentir. O sea, no, no, no, no mal. Yo ya, ya estaba con José en ese, momento, ya, éramos pareja. Este, me acuerdo que un día estábamos afuera de su casa con unos amigos y de repente me solté llorando, o sea, me, me quebré y dije, es que ya no puedo más, o sea, estoy, estoy asustada, estoy harta, estoy triste, tengo miedo. Y, y me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá. Y yo así, de veras, o sea, y me dijo, o sea, eh, salte a tu casa, ya, no puedes estar ahí. Y yo le dije, bueno, me voy a ir con un amigo que tenemos en común, voy a ver si, me da asilo, que sea una semana en lo que yo busco algo de rento para salirme mañana porque no pudo estar ahí. Y no, o sea, me dijo, no, ¿cómo estás con alguien más? Déjame hablar con mi papá. Y me fui con su papá y con él <laughs> a su casa dos semanas, de acuerdo. Este. Y ya, de ahí para adelante, pues me enfoqué en mí y en trabajar en mí. Voy a dejar el video hasta aquí porque si no se va a hacer extremadamente largo. En otro, en otro video les platico lo que vino después, pero pues esto es lo que les quería contar, lo que me pasó. Este es un problema real que pasa, que pues, según estadísticas pasa más por acto de un familiar o un conocido o un amigo que por desconocidos. Este, tenía 13 años, le pasa a gente más grande y más joven, hombres y mujeres, por papás, por mamás, por primos, por hermanos. Es algo súper triste, es algo que duele mucho. A mí todavía me duele eso que ya tengo más de un año en, tratamiento, en terapia, con medicamentos, o sea, yo considero que ah, como está, yo ya estoy bien, pero yo sé que todavía falta trabajo. Este, yo tengo una pareja que aparte me apoyó impresionantemente, creo que es José, Em, tenía amigas. Hay gente que no tiene nada de eso. Así que, este, pues le intención el video es esa, que, supieran qué es lo que está pasando por mi vida, pero que también a la par en este canal ustedes se encuentren, sí, esta historia que a veces se lo voy a contar y voy a soltarme llorando porque me duele todavía, pero también que vean que se puede, o sea, que se puede salir adelante, este, que, la depresión no es ver caras tristes, que la ansiedad no es estar siempre mal, que el estrés puede ocultarse, pero afectarte de maneras que no te imaginas. Este, y pues que sepan que, le puede pasar a cualquiera, pero que no, tiene por qué impedir tener una, una vida feliz sí, sí va, te va a costar. <laughs> sí, es, un, es una, es una decisión ser feliz porque cuando tienes una, enfermedad mental, les digo, no es opcional que tú quieras sentirte triste o sentirte mal, o sea, es una... te gana, o sea, te invade el pensamiento. Si, es... no sé si han visto el, diferentes videos que te muestran como que está la personita y está una nube negra, pues es básicamente eso, o sea, si tú estás ahí, tú te puedes mover muy bien, pero atrás cargando algo atrás este, que no se va a desaparecer y que no se va a ir solo, que tienes que trabajarlo. Así que pues espero que les guste el video, si les gusta denle like, si quieren suscríbanse, inviten a, a la gente que, que, lo haga para que podamos crecer y podamos ayudar a más personas. espero pueda ayudar que sea a una, siempre lo digo y siempre voy a decir, si ayudamos a una persona en este planeta con un par que alguien un problema como el mío o un problema similar o cualquier problema, pero la podemos ayudar, ya este canal fue un éxito total. Total. Así que pues eso es todo. Ay, disculpen. Está bien, pero pues son emociones que ya aprendí que no debo, que no debo de frenar y que no debo de, guardarme, porque a través de eso te hace mucho daño. Y pues nos vemos hasta la próxima y recuerden, nada te puede impedir tener una excelente vida.